Kumusta po Kuya Katakot? Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ng aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Mia. Labing siyam na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Marikina. Sa totoo lang po Kuya Katakot, hindi ko po alam kung paano ko simula ng istoryang ito hindi ko rin alam kung mayroon ba maniniwala sa akin o wala. Ngunit ito po ang masasabi ko sa kanila. Ang lahat ng ito ay base sa mga totoong pangyayari. Naganap ito sa panig noong 1970s. Bata pa noon ang aking ina. Ito ay isa sa mga probinsyang binansagan ng pugad ng mga aswang. Inkanto, at iba pa mga nakikilabot na nilalang dahil sa ito ay kalapit lamang ng probinsya ng Capiz. Isang malaki pero masayang pamilya. Yan ang mga ilang katangian na masasabi ko sa pamilya ni na mama. Walo silang magkakapatid at panglima ang aking ina. Pero nagkaroon ng isang pangyayari sa kanilang pamilya. Isang pangyayari na hanggang ngayon ay nanatiling paliisipan sa kanilang lahat. Wala pang kuryente noon sa kanilang lugar. Tanging mga gasira lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng kanilang bahay at ng liwanag ng buwan naman sa kapaligiran. Tahimik nagluluto para sa hapunan ang kanilang nanay. Ito nga po ay si Lola Mansing. Nay, pairam po muna ng isang gasera. Magbabasa lang po ako ng libro. Paalam ng aking ina. Mahilig talaga siyang magbasa ng libro noong bata pa siya. Nandun sa lamisa, anak. Kunin mo pagkatapos mo magbasa ay patayin mo rin kaagad. Mataas ang presyo ngayon ng gas. Dapat kailangan natin magtipid. Bilin ni Lula kay Mama. Opo, Nay. Salamat po. Pagkakuha ng kasira ay agad itong dumapa sa kawayang sahig upang magbasa. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ay may kung anong matalas na bagay ang dumampi sa liig ng aking ina. Alam niyang galing ito sa silong dahil mayroon siya manarinig ng kaluskos mula doon at nang tingnan niya ay ito ay isang daliri na may mahabang kuko. Kulay itim at puro balihibo ang gumulat sa kanya. Lumitaw ito mula sa ilalim ng kawayang sahig na eksaktong kinalagyan niya. Ang kukong yun ay tumama sa liig ni mama. Nang dahil sa takot ay patakbong pumunta si mama kay Lola. At agad ito ang sinabi sa kanya. Mama, ma, ma, ma, may tumusok sa liig ko. Nay, nakita ko sa silong nandun po. Otol-otol pa ang pagsasabi ni nanay kay Lola. Nasaan, nasaan? Tanong ng lola ko. Itinuro naman ng aking ina ang direksyon kung saan niya nakita ang mabalahibong daliri. Ngunit ang tinanyon ni Lola ay wala naman doon. Wala naman eh. Guni-guni mo lang yon siguro. Sabi pa aking Lola bago tumalikod at ipagpatuloy ang kanyang pagluluto. Hindi na nagsalita pa ang aking ina. At nang dahil sa takot, ay mabilis niyang niligpit ang mga gamit. Pati na rin yung libro na binabasa niya. Ilang minuto, matapos na mangyari yon, ay nagpaalam ng bunso nilang kapatid na iihi lamang ito. Itago na lang po natin sa pangalan na Lingling. Siya po yung tiyahin ko. 13 years old pa lang po siya noon. Sinamahan ni Lola ang tiyahin ko na umihi dahil wala pang maayos na banyo. Sa isang kawayan lamang siya pinaihi ni Lola at bago pinaihi ng Lola ko si Cha ay nagtusok ito ng isang itak sa paligid. Ang mga itak raw yun ay magsilbing panguntra sa mga masasamang elemento na nakatira sa lugar na yun at iyon ang kanilang tradisyon. Kinabukasan, Tanghali na! Tulog pa rin si Lingling. Takang-taka ang tanong ng aking lola. Umakyat na ito sa itaas upang gisingin si Cha Lingling dahil sa oras na para mag-agahan. Lingling! Lingling! Tawag ng lola ko pero hindi ito sumasagot. Nagtataka aking lola, kaya nilapitan niya si Chalingling. Pero hindi ito humihinga. Agad niyang itong ipaalam sa aking lolo. At nang dali-dali nilang isinugod sa ospital. Ngunit, maging ang mga doktor ay wala nang magawa pa. Tuluyan ang binawian ng buhay si Chalinling. Hindi matanggap ng lolo ko at lola ko ang mga nangyari sa kanilang bunsong anak. Para bang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Ang hindi nila maintindihan kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Bangungot ba? O, o ano? Basta hindi nila alam. Dahil sa hindi matanggap ang nangyari sa kanilang bunsong anak. Umalis si Lolo ng bahay nang walang paalam Umakyat ito ng bundok at nagtungo sa kanilang taniman ng palay para ilabas ang galit na naramdaman. Ngunit, laking gulat niya na mayroon siyang makita na tumutubong puno ng saging sa paligid ng kanilang taniman. Kahapon lang ay wala pa ang punong ito at ngayon ay halos umaapaw ng sobrang dami dahil sa galit ni Lolo. Pinagtataga niya ang mga yon at pinagpuputol. Ngayon ay alam na niya ang dahilan ng biglang pagpanaw ng kanilang pinakamahal na bunsong anak. Nang araw ng libing ni Charlie natabunan ni mama ang lula kong nagtutupi ng mga damit ng aking tiyahin. Hinahayaan lamang ni mama ay naintindihan naman kasi ni mama ang naramdaman nito bilang isang ina. Bagong tuluyang ihatid ang huling hantungan ang mga labi ni Lingbing, ay idinaan ito sa bintana. Isa yun sa mga nakagawi ang tradisyon sa kanilang baryo. At iyon ang mga huling pagkakataon na makapiling nila ang kawawang bata. Samantala, marami na nagsasabi na binangungot raw ito si Tia o di kaya'y inaswang. Pero ang totoong nangyari ay nagustuhan ng isang inkanto si Chaliling. Noong gabi ay may lumitaw na itim na daliri sa kanilang silong. Ay ang hudyat na may kukunin sa kanilang pamilya. At ang mga puno ng saging sa kanilang taniman ay nagsisilbing regalo at kapalit ng buhay ni Tia. Madalas daw dalawin ang inkantong yon sa panaginip si Chaliling. Madalas daw nitong ikwento noong siya ay nabubuhay pa. Ang tungkol sa lalaking manliligaw na palagi niyang napapanaginipan. Bago siya bawian ng buhay, ay naikwento pa raw nito kina mama na muli niyang napanaginipan yung lalaki. Naglalakad daw siya sa altar at naghintay ng misteryosong lalaki sa dulo nito. Isa lang ang suot ng lalaki sa panaginip niya. Pero ang nakapagtataka, ang lalaki yun ay walang muka. Hanggang ngayon ay sa tuwing umuwi kami ng probinsya ay palagi kaming kinikwentuhan ng aking lola ng mga nakakatakot nilang karanasan. Bisaya ang lingwahe ng kanyang ginagamit at ang mama ko naman ay magsilbing uh, translator para maunawa namin ang mga kwento nila. Isa lamang ang kwento ito sa mga nakakilabot na istorya na ibinahagi sa aming lola. At marami pa siyang nakakilabot na kwento.